Pagal kalbą mes galime pasakyti, kas žmogus yra. E, mes, galime, mes žinome, ar jisai turi kokias vertybės, ar jisai, iš kokio jisai sluoksnio yra, ką galima jam patikėti, apie ką galima su juo kalbėti ir ko galima iš jo tikėtis. Viską tą apsako pirmiausiai kalba. Pirmiausiai kalba. Nes ne, ne, ne pilių tvirtumu ir ne drabužių puošnumu. Ar netiesa, nes e, žmogus gali būti neturtingas, bet, e, bet jeigu jisai ateina ir, ir kalba apie, apie esminius dalykus, e, tai mes, mes pagal kalbą vertiname, o ne pagal jo drabužius ar tai, ką jis gali mums duoti.